Bonjour, je m'appelle Jawed, je suis facteur au service SEDEX de Levallois-Perret. Dans le 92, nous sommes en grève reconductible depuis le 26 mars, pour d'une part s'opposer au licenciement de notre représentant syndical Gaël Quirante, et d'autre part pour dénoncer nos conditions de travail qui se sont fortement dégradées depuis le changement de statut de la Poste. Je ne vais pas rentrer dans des, euh, dans des explications de process et de méthodes de travail. Je vais juste prendre pour exemple l'arrivée ces derniers temps de chefs, d'encadrants sur nos établissements aux méthodes très très limites, euh, agressives et répréhensives à notre rencontre. On a eu un collègue au mois de février qui s'est fait frapper par un encadrant. Et à ce jour, ce même encadrant n'a toujours pas été mis à pied, ni même la moindre enquête n'a été faite euh, à son encontre. Nous sommes déterminés à ne pas reprendre le travail et continuer la lutte jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Le seul problème, c'est que la Poste, ce mois-ci, a décidé de nous faire des payes à 0 euros. En temps normal, nos, euh, salaires sont, euh, arrivent sur les comptes au 20 du mois. Donc si vous voulez nous encourager et nous permettre de continuer notre, euh, notre grève, vous pouvez contribuer à la caisse de grève. Vous allez avoir les coordonnées qui vont apparaître en bas de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.